amantees mormatti kun diinatti amantees mormatti na Ashamaa harka fuunee akkam jirtanii kabajamtootaa fi jaalatamtoota chaayinaa ayyaantu asallaa jiru jalatti argamtan. Nagaan koo bakkuma jirtanitti sinaa qaqqabu siniin jechuun jaaladhaa bakka jiraattan bakka eeggamtanii bakka yoona eegdan siniin jecha. egaa har'a oduu haarawaa tokko nan gara keessan dhufee e, isin jechuun jaaladha viidiyoo kana laayik sabskiraayib sheer gochuu hin dagatinaa warroonni maatii kotatanii haga har'aan afaana turtan immoo guddaa isaa galatooma keessattuu warroonni jalqabaa haga ammaa dirasii yaada keessan naa barreessaa na jajjabeessaa jabaadhu naan jecha har'aan eegdan guddaa isaa galatooma isin jechuun jaaladha egaa ka osoon kanarra hin turin galata koo wajjiniin. karuma yaadichaa tan deema jechuudha. Akkuma taambileelii gubbaarratti yookaan mata duree gubbaarratti argitaniitu eh, jirtan kana infoormeeshiniidha. Infoormeeshinii immoo yookaan eh, hurufa keessa deemee osoo hin taane eh, yookaan namarraa dhagaye osoo hin taane ofii kiyyaa qabatamaadhaan bakka deemee anis akka nama dhimma tokkotti jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi sirriitti qoradhee tanan dhufee jechuudha. Waa Waa lama tokko eh, gaafii namni nagaafatee gaafatee jira. keessaniin tokko immoo eh, nama na gaafatetu iyyuu Namni biraatis nama san keessanitti immoo wallaaleetii miti keessanis ittan hima. Garuu kanuma akka isaa gaafii itti uumes jiraatinaa kan jedhu waa'ee warqiitii fi baajaajitii jechuudha as kanan dubbachuu barbaadu. Warqiillee namaan naa gaafadhu naan jedhe. Garuu nama san keessan itti himuu eh, dadhabee osoo hin taane keessa waliin dubbanna. Namti akka isaa iyyaafatu jiraatinaa. Kana keessatti viidiyoo kana keessatti gaafii isaatiif deebii ta'inaafi jedhee tanan asumaan dubbachuudhaa dhufe isiniin jechuun jaaladha. Eh, Kanaafiyyuu obsaan viidiyoo kana haga dhumaa dhaggeeffadha. Yoo isinitti tole laayik godhaadha. Waggaa isin gammachiise immoo eh, yaada keessa saanduqa komentii jalatti naa barreessaa akkuma dura dubbadheen isiniin jedha. Eh, amma karuma yaada koo ittiin ci'a waa'ee warqiitii fi baajaajiitiidha Kanaan dubbadhu jechuudha. As keessatti warqii Eh, yeroo baay'ee namni maal jedha eh, biyya keessatti warqiin biyya alaa hin argamu jedhanii waan adda addaa kan beektan hin jirtu walumaa galatti warra hin beekne yookaan warra odeeffannoo isaan qabneefan kana dubbadha malee warroonni immoo iyyuu odeeffannoo isaa qabdanii biyya keessallee eh, wal madaaladha biyya keessa qarshii amma keessattuu minizaarii amma jiru wajjin wal qabate gatiin biyya keessa jiruu warqii hoggaa biyya alaatti itti binne hoo bu'aa qabeessa moo bu'aa qabeessaa miti. Eh, birri minizaarii kanaan fakkeenya birri minizaarii baay'ee anis biteetan ture jechuudha warqii isin bichaa miti. Eh, yeroo san indoo moggaa nan bitu akkanatti minizaariin haga ammaa kanan deeme eh, biyyaan ani jiru keessatti jechuudha. Dubaay keessatti amma indoo karaa digdamii sadeetii karaa soddomaa deemaa jira jechuudha zirizaariin. Yoo asitti madaallee ilaallu hoo qarshiin kun nu hubamoo nunuu? nu warqii immoo dhuguma biyya keessatti warqii biyya alaa argannaa? ee ni arganna. Kun yoo oduudha sadarkaa oduutiin ta'e malee. Eh, daldalli koo eh, biyyi hiyyeettii taateef daldalli waan irraa dhaabbatu hin qabu. Daldalli addunyaa wajjin wal qabataadha jechuudha. Hiyyummaan kan biraa warqeen biyya alaa biyya keessatti argamu kan biraati. Waanuma wal qabatu tokkoon iyyuu hin qabu jechuudha. Kun daldala mataa isaa of danda'e waan ta'eef. Yeroo baay'ee uffatumaanuu deebisnee waan biyya keenya keessatti waan bareedaa wayii argannu nutti fakkaatu. Gatiin nuyi boolee keessatti qarshiillee eh, baasnuu fi ni tiraanispoortii asii baasnee deebifnuu fi qarshii achitti wal bira qabnee waggaa laallu baay'ee miidhamaa ta'an yeroo baay'ee obboleewwan keenya biyya keessa galanillee ni dubbatu anillee viidiyoowwan koo keessatti dubbadheen ture viidiyoo darbe keessatti waa'ee kaargootiin jechuudha dhugaa dubbachuu fi isa waa'ee kaargoo ture akkamitti kafalee kaargoo baasuudhaaf jechuudha tiraanispoortii Addis Ababaa haga deddeebi'ee gaafa tokko hin danda'u bulee manni firaa fagoo waan ta'eef indoom algaa qabannee bulle jechuudha ijoollee wajjiniin. E, algaa gizee qabdu nyaanni hin jira dhugiitiin hin jira mana algaatitti ni baasta. E, Asii immoo tiraanispoortii baastee deemta meeshaa feetee galtuuyyuu e, tiraanispoortii guddaadhaan galchitaa keessattuu biyyi ati deemtu murteessaadha jechuudha. Akkuma fageenya biyyaatiin keessattuuyyuu warroonni makiinaa fa'aa sodaatanii soggaa jiraatan taaksii waliif kan jedhu kan Oromoo naannoo Oromiyaa keessa bakka feetan isin geessu ni jiru. wanni jechuudha seera qabeessi koompitaraas sochau kiiloomeetira isaan deeman achuma Addis Ababaa ta'anii biiroo ta'aniitu ilaalu jechuudha. Kana kanallee infoormeeshinii guddaas ni ta'a warroonni hin beekne eh, jirtanii eh, akkanatti zarafamanii jiranii taaksii qabatanii akkas ta'anii jiran akkas ta'anii jiran haasa'an baay'eetuyyuu jira jechuudha. Akkasuma immoo biyya fageenya biyya keessaniitirraa kan ka'e eh, makiinaa qabatanii makiinaa guddaa qabatanii maatiin keessan achitti isin eegu. guyyaa guutuu isin irratti herreeggata jechuudha. Garuu achi geessaniituma Addis Ababaa geessanii yoo walii kanatti bilbilattan kophaa keetillee qabattee shamarri qabattee bakka feetee waggaa deemte seera qabeessadha wanni si miidhu tokko hin jiru. Achi kompiitaraan ilaalama kaameeraa qabeechuudha haga deeme kiiloomeetira biiroo ta'anii ilaalan malee inni waa sirratti herreeggatu tokko hin qabu gabiin illee shifeerii sanii waan nagaluuf tokko hin qabu jechuudha. Qaxxitaa biiroo gara waan ta'eef atis immoo Na'ummaa keetiif baay'ee sodaa tokko hin qabdu nagaadhaan bakka barbaada. Halkan illee yoo ta'e galta jechuudha. Kana kanatti fayyadamaa isin jechuufaan asumaanan akka infoormeeshiniitti isinitti jira. amma mata dureen kiyya garuu fi eh, baajaajitti jechuudha. Eh, kanammoo yaada kanallee isin qoodadhee kan kana dubbadhe malee jechuudha. Walumaa galatti karaa warqiititti hoggaan deemee eh, biyya jirtanii wal bira qabatanii too laaltanii Eh, birri dhibba jaha eh, fi shantamaadha jechuudha amma kan jiru warqiin yeroo kanatti kanana ni gaafadhe dhibba jahaa fi shantama giraamii tokkichi jechuudha. Qarshii biyya isin jirtanii wal bira qabaatee isin laalaa ofii keessanii. Kan biyya keessaa sun ta'in kan biyya alaa tan gaafadhe kan biyya keessaa hin beeku inumaayyuu hagam akka ta'e jechuudha. Jechuun kanan gaafatamillee eh, warqii biyya keessaa nu gaafadhu hin jenne warqii biyya alaati waan ta'eef jechuudha. Innis waggaa warqii kan binnu kan biyya alaa jaa ta'eefuyyuu namni naa gaafadhu jedhellee kanumaadha. Isinis immoo warri biyya keessatti argannu jettanii gatiin amma wuddii jiru kanaan keessattuu warroonni dhiyeenya kana keessa galtan beektu ka'a. Ji'aanii erga galee ji'a ji'a tokkicha kana keessatti qarshii meeqa dabalaa deeme jechuudha minizaariin. Kanaafiyyuu minizaaree keessanis wal bira qabaddaa alaalaa dhibba jahaafi shantamaan jira warqeen biyya alaa jechuudha. Giraamii takkittiin jechuudha. Egaa ka giraama meeqaa akka isin bittan isin wal bira qabattanii ilaaltanii nu fayyadamu nuuf fayyadu. Biyya keessatti gallee zarazzarannu immoo achumatti zarazzarannee ittiin binnee galla kan jedhu murteessan mataa keessanidha. Garuu akka infoormeeshiniitti namnis kan gaafate kanuma nama akkuma dura dubbadde isiniifis deebii ta'inaaf keessatti namni barbaadu jiraatinaa jedhee tananii kanaafuyyuu nama ni fayyadoo itti sheerii godhuu hin dagatinaa viidiyoo kan isiniin jechuun jaaladha. Egaa akka hagaa irraa Eh, viidiyoo adda addaatiin hojjedha. Egaa akka ganaadha viidiyoo hojjechuuf haalli naaf hin mijannee mana ijaarsallee nan jalqaba isiniin jedheetiin ture wanni sibirtuun akka malee ol ka'aa ol ka'aa deeme. Kanarraa kan ka'e xiqqoo hoo gaddee bi'ee kara gannaatti kan eegaa jira. Kanaafan viidiyoo faayidoon hojjetin hafe jechuudha. Akkasuma nan dhufaa nama wajjiniin nan hojjedha jedhee odoon hojjetin hafellee ni beektu biyya keessa warri galtaniirtan akka laayyittaa namaa mijatu. Haala mijeeffadha jedhee tanan malee. hojii koonan hojjedha isiniin jechuun jaaladha isin jajjabeessuu koo hin dagatina. Egaa kakkara baajaajiittan deemaa baajaajiin dhugaa dubbachuuf eh, ani galuuf torbee lama jiin waggaa hafuu irra keessa ol bahee ture jechuudha walumaa galatti. Baay'ee baay'ee fagaate jechuudha Amma garuu baajaajiin gadi deebi'eetoo jira walumaa galatti warri baajaajillee bitachuu barbaadan obboleessa keessanii warri bituu barbaadan anaayyuu dhugaan isiniin jedha gosaan asitti na hudhee na qabeetoo jira baajaaji naa bittu malee jedhee adaadadha kaayi. baay'een caqacaqaa jira jechuudha. Haabituu haadhiisuu waanan beeku hin qabu. Kanaafan gatii isaa deemee gaafadhe jechuudha iddootti. Egaa akka iddoodhaa yoo bittan ta'e horofaa qaba. E, e, Masaggabamtanii horofaa keessan qabsiifattu. Baajaajiin garuu bakkeedhaa haga kuma dhibbaa fi e, digdamaa digdamii shanii haga soddomaa gad deemaa jira jechuudha. Torbuma kana keessa yeroo darbee kuma dhibbaa fi digdama baajaajiin xiqqittiin kuma sadii fi akkasuma kuma dhibba sadii fi akkasuma homa taatee turte jechuudha. amma garuu gad too jirti walumaa gala soorii <laughs> wal jalan isin jalaa da'ee kuma dhibba afur taatee turte baajaajin jecha kootiif na of kalchaayi. kuma dhibba afurii fi akkasuma uuma taateetoo turte baajaajii ishii xiqqittiin jechuudha miindoorii miti. Amma kuma dhibba sadii fi waan ta'e wajjiniin ati ol gad deddeebi'u baasii kee hunda hirreeggattee kuma dhibba sadii fi kuma digdama waan akkasii ofitti Garuu baajaajiin walumaa galatti kuma dhibba sadii bichaa fixxee jechuudhaan kuma dhibbaa fi akkasuma homaa gad jira ishee Miindooriin immoo kuma shan seenee ture jechuudha. akkasuma jira. Miindooriin illee eh, guddaadha. Ni beektu ka filannoon keessan akka humna eh, bituuf eh, yoo walumaa galatti afur hoggaa fixxan. Amma yeroo kanatti bootan dhaqeetoo gaafadhe jechuudha walumaa galatti. Kana warri bitachuu barbaadan egaa kaa baajaajiin gatii namaa gaafatti gatii nama gaafatte hoggaan jedhu maal nama oofu murteessadha namni oofu kamummaa wanta nadaajiidhaan socho'u namni mataa keessanii ta'uu murteessadha. Tarii abbaa manaa keessan tarii obboleessaa keessan kanarraa kan hafe baajaajiitti eh, hojjetaan qaxareetoo hojjisiisa jechuun hin danda'amu gongumaa abbaan san fayyadda malee ati ofii keetii waan fayyadamtu hin qabdu jechuudha. Egaa gatiin akka wal jala siin jalaa hin baajaaji xiqqittiin kuma afurii fi akkasuma homa turte amma kuma sadiitti gad deebiteetu jirti. Baasii ati tiraanispoortii fi waan ta'e ta'e babbaastu wajjiniin yoo eh, kuma dhibba sadii fi digdama kudha shan waggaa fixxeedha jechuudha. Gatiin ishii garuu dhibba sadii ni argatta. jira jechuudha. Sirriitti Keessattuu torbee kana jechuudha. Gaduma deemaa jiraa, ol deebi'aa ton jiru. Informeeshiniidha. Yoo bitachuu barbaadaniidha. Faayidaa isaa akkuma keessan illee itti fayyadameetu agarra. Ganaa hin beekamu. Haabitu haadhiisuu hin beeku garuu bootan dhaqeetoo gaafadhee kanaan jiraa masgabaa waggaa ta'e yoo haarawa ta'e eh, ni masaggabamtu eh, taraa keessaniin akka masaggabtanii akka taraa keessaniitti isin dhufa jechuudha. Meeshaa isin barbaaddan isin isintu filata. Nama yoo qabaattan baajaajiin gaddeebi'ee jedhee infoormeeshinii isin gahuu kootifiidha. Eh, kana fakkaata. Egaa kaanillee eh, gaarii haa ta'uu irraa argatanii kaan haa ta'aniin itti fayyadameen agarra. Dhugaa karaa waabituu bituu kanarratti miti ani xiyyeeffannaan kooyi. Eh, ani wantoota adda addaati akkuma dura isiniin jedhee jechuudha. Egaa ka'a eh, sammuunas viidiyoo haarawaa tokkoon infoormeeshinii haaraa wayiitiin isiniifan dhufee jechuudha ammallee. Viidiyoo kana namoota biraan ga'a. Amma achi wanna nama fayyadu fayyadu adda addaa. ittis nan dhiheessa jedhee tayyaadhaa haga mana kootitti ol deebi'ee maatii koo wajjiniin viidiyoo hojjedhutti infoormeeshinii adda addaa tan bakkee bakkeedhaa isin dhiyeessa. Kanaafuyyuu egaa kaa waggaa isinitti toletaa hin dagatinaa. Na jajjabeessuu hin dagatinaa yeroo yeroo na dagattanii nan dagatinaa isiniin jechuun jaaladha. Egaa kaa kana fakkaata. Akkasuma immoo waan akkanaa nu gaafadhu nu hojjedhu ogaa jiraa jettanis ta'e wantoota adda addaa yaada keessa saanduqa koomentii jalatti naa barreessanii. viidiyoon isinii hojjedhaa wanta jiru warmarraa baranna jechuudha. Egaa ka ammaaf waa'ee baajaajitii fi warqiitii kanan dubbadhe isin ka wal madaalchisaa minizaaree biyya keessa jiruu fi minizaaree achitti gatii isaa wal bira qabaatii ilaala isinin jedha. Oduu isinitti dheeressee jira viidiyoo kana agadhumaa yoo dhaggeeffattan irraa waa argattan jedhee tan yaada. Egaa ka dogongoraa jechoota dogongora qabu jidduutti na'uuf kalcha. adda isinii baasetan ture keessattuyyuu waa'ee baajaajii hoggaan dubbadhu san akka wal jalaa isin jalaan dhoofne eh, piliis adda baafadhaa isiniin jedha jalqabuma san gatii san dhageessanii kaatanii eh, kuma sadii jechuuttan dhibba sadii jedhe ishee san qabatanii kaatanii yaada koomentii naan barreessina yaadanna hubadha kuma sadii jechuutti dhibba sadii dubbadheetoo jira eh, dubbii koo keessatti jechuudha kanaafuu yeroo baay'ee. dubbii xummuruu gubbaarratti xiqqoo rakkoo ni qabna. Obsaan waggaa dhaggeeffanne immoo yaada namaatillee adda baafanne jechuudha. Eh, kanaafuyyuu kana fakkaata. Kun immoo eh, anaafomaa rakkoo hin qabu. Isin garuu eh, irraa hubannaa gubbaarratti akkasiin jalaa wal jalaan oofne jechuufaniif kana fakkaataa oduu isinitti dheeressee jiraa Baay'ee tokko dhiifamaa isiniin jedhaa Haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti turtii gaarii. Baay'ee baay'ee.